Ого, це що за глюкани? Всім привіт, ми продовжуємо грати у Remember Me. Я не знаю, що це за глюкани. Я думаю, вони зараз пройдуть. І да, да, там, до речі, я пам'ятаю, підсказка якась була, і треба було щось десь в якомусь кутку вона була. Не підсказка, той пластир чи фокус. Оп. Може це навіть десь тут. Ох, нічого собі тут. Діодна дорожка. Я вже одну підсказку провтикав. А, це вона є. А, я тупо назад вернувся, да. Значить. Давно не грав, забув як то. Да, да, точно. Значить, зверху то... Стоп. все нормально. Так, так, так, минутку. Я щось завтику, але нічого. Мені треба знайти ту фігнюшку. Десь... Йоп, твою мать, йоп. Ого, ого. Так щось мені ці глюки не подобаються взагалі. то я звідти... А, якщо там сохранення, значить все правильно. Значить мені сюди. Через те, що вона повільно ходить, того я і не встиг тоді втекти. Так, я тут взагалі... ні ні ні ні ні скорше, скорше. Отут я маю стояти. Ага, є можливість туди попасти, якщо я постою тут. ще сюди, давай, давай. Пішли, пішли. Ні, це нереально. Oh а хер знає, може це і сюди. Я провірю. А, все правильно. Так, мені вже це все не нравиться. Треба поскорше це пройти. Я поки що... Ні, я думаю, якщо я піду вниз. Я ще один раз попробую, коротше. Да, я вспів, вспів. Є. Пять усилителей фокуса добавляет один сектор к индикатору фокуса. Е! Yeah! У нас є тепер два фокуси. Тепер можна грати як людина. Тепер головне так само вернутись. А, вернутись. А, вернутись буде проще набагато. Просто йду ззаді нього. І тут просто собі відходжу в бік. От і весь секрет. Аптека. Круглосуточно. Нічого нема. Значить, все правильно. Мені вже надоїло, що вона так на півприсіді ходить, і ці глюки мені надоїли, але вже нехай буде, я вже нічого не міняю. О, нарешті. А це цей лікар, який був в тих спогадах тої Ольги Сідови. Uh-huh. А вот і мадам. А, я ж забув, да, ми ж в Бастилії, в тюрмі. See what she wants to do about it. Oh, gee, would you? That'd be just peachy, prick. <laughs> <laughs> Цікаво, коли вже в нас час почнуть ходити в таких Sergeant Vaughan, костюмах. a bad man. The worst. He knows the security system inside out. Its glitches, its backdoors. Follow him and steal his secrets. It's the only way you'll get close to Madame. Коротше, ми маємо в нього теж вкрасти пам'ять. <laughs> Hello, beautiful ladies. Time for your cavity search. <laughs> Король. Царь зверей, блин. Похитить воспоминания Вогана. Вогана! Коротше, йдемо красти в нього пам'ять. Якось вроді стало скорше бігати, чи що. Ой, ой, ого, вроді би. От, до речі, я це і провірю. Чи стає мені на два рази. Да, це на два рази стає. Ну, я буду бити по одному. Поки є можливість, я б'ю одного. Що можна одночасно бути і в тій... Ні, воно переключається зразу. Все? Да, музыка, а не... Ще подкрепление. Да, ну тут уже почалось важче. Мені ці чувачки нагадують, колись на геймбої на Нінтендо були X-Men гра. І були дуже похожі, коротше, чувачки. біда з цими мужиками. Щось та дубінка йому не дуже допомагає. Та він колись здохне чи ні, да ти дурна. Нарешті. Да. Можна вже? А, то він тут теж був серед них усіх. Фу. Я навіть не замітив. As for everything else, I can't even remember. І що він тепер вмер? Бастілія наша. Все. Ми королі Бастілії. Тюряги. Треба все тут гарно провірити. Найти мадам. Тепер нам треба знайти мадамшкіну. Заспівати для неї пісеньку. Музика для мужика не тяжела, не легка. Коротше, я так собі догадую, що до того діда треба вернутися. Ямофон. А, ми вже, коротше, маємо його спогади. А, треба синхронізатор. Вспію, спію, спію. Ну, щось так важко стало синхронізуватись. Є. Пішли. Шукати мадам-мадам. Мадам по клічці мадам. Прикольно придумано. О, новий дядько. This is Orly 1242. Engaging fugitive. Подивимся. Ржавый болт может разбить щит тяжелого силовика. Нажмите 5, чтобы выбрать цель, 8, чтобы стрелять. Це понятно. А тепер получай по пащеці, скотена. Подивимося, скільки треба бити. Якийсь безкінечно. О, попробуємо на ньому всі зв'язки. Є, раз, два, три, чотири. Ага. Black Screen, що це означає? Є, перезагрузка вже появилась. Здох ганеба. Все? Ну, хто би що не казав, ну трошки довго. Трошки довго вони помирають. Думаю, ну, це підсказка. Так, тут дві двері, я думаю, не важно яку йти. Ні. Оказується важно. Що ця баба тут прибирає? Технічка. Це другі двері? Да. О. Достопримечательності Нового Парижа. Дневник, воспоминания, історія, до... Блин. Достопримічательності. Це, це, це. Я вічно. О, Бастілія, точно. Є. Є. Подивились. Кому треба, навряд чи комусь треба, але може хтось такий буде на цьому світі, хто то буде читати. Ну я типа почитаю, просто якщо я буду тут читати, то це буде не дуже цікаво. А, це треба. А просто спамірком. Спамірком попадає під роздачу. Ржавий гвоздь. Тікай. Зараз ви всі мене дограєтесь. Спамер заряджений. Є. А. Ко. Так, вже ж можна поіздіватись. Так я ж вибрав, що це таке. Ну, зараза. От все одно я не бачу якоїсь великої складності. Вроді би. Що перезагрузки ще нема. Вроді би, якби їх стало важче довше, те, але грати важче не стало. О, всі з щитами. Нова суперспособность. Логическая бомба, агрессивный сенсин-вирус, разбивающий щиты силовиков и наносящий тяжелый урон всем целям поблизости. Фігачим. Це ми вибираємо Правим стіком. А, можна лише в тих, кого нема щита. Ну давай у цього бехнемо. Є. Сінсін бомба. Я поняв. Зона пораження. Ну я не дуже любив користуватися цією сінсін бомбою, але вже... А, все-таки вона щось допомагає. Ну я того разу, коли грав, я не дуже увлікався бомбами, я більше любив цей стандартний супер удар. Не це я той з блискавкою. Є, бистро, ще когось. А чорний типу що? Бос чи що, я не розумію. А, це він і є блекскрін. <laughs> А може там не блекскрін говориться, щось інше. Може бекскін, щось таке. А ну ще раз бомбу в нього влупимо. Slow motion. Уже давай ставте йому ту бомбу, що так довго. А, бо той типу вмер і... Все, конець. Да, у нас відкрилась нова суперспособність лаборі... в лабораторії зв'язок. Я відкрию оцей. Авей, бо я рахую, це необхідність. Сюди є. Я його взагалі да, виставив. Все. When I get my memories back, can we leave Vaughn on the shelf? I don't want to remember assholes like him. The past can't hurt you anymore, sister. Focus on the here and now. А, викинути, значить, не можна з пам'яті своєї. До речі, да, щось я не задумався, чи можна викидати вже існуючу пам'ять. Вроді би можна, там же ж на початку розказували, що хтось комусь вигрузив пам'ять і ті баби старі пам'ятали, що там було з їхніми чоловіками. Навірно, є така можливість. Це нам треба обов'язково аптека. Зелена аптека. Воу, куди ти розганяєшся? Воган. Синхронізація яка дуже важко йде. О, вже цей раз легше. Все оперативненько. Сектор. П'ятий сектор, тут третій. А. Так, я, звісно, знаю, що я по алкоголічески граю в цю гру, але я просто роздивляюсь пластирі, цю всю херню і вічно оправдуюсь. О, мадам Брошкіна. Кабаба. З патиком ходимо. We have a security breach in the guards locker room. Expand, please. Sergeant Vaughn а, це Сивік уграли пам'ять. I want that intruder found. Double patrols. Мозговий нейтралізатор, це що за херня? person allowed to play with memories here is me. Королева теж має спамер. Це як поняти? О, точно. Я поняв, ми коли її вб'ємо, ми заберемо її спамер собі і зможемо теж рухати предмети. Ого, це коротше вона нейтралізує всім пам'ять. Ще більше впливає на всіх зеків. Ого, і на нас теж впливає. Понятно все. І як нам ховатись від нейтралізатора? Чи ніяк? Ого. Ну, ну... Ого. Крайня точка. Мнемофон. Simple press of a button and whoosh. Cells on its way to me. Так, я нічого не розумію. Cells on its way to А, maintenance. тайна Just the комната. place for an uninterrupted 40 Ми weeks. зараз через унітаз, як в всіх стандартних тюрмах, попадемо на якийсь нижній поверх. Кнопка. Чи воно перезагрузиться і почне. Ага, пересуває нас кудись. Боже, нормально. Attention cell compromised. Please dispatch to maintenance. Зразу тривога. Attention cell compromised. Please dispatch to maintenance. ліфтом рушився. Все. І забула ще в штани витертись. Нам треба в камері для допросу. Це де? Камера для допросу. Ага, ці чуваки сюди. Дрони. Подсказка. це нам теж не помішало. Добре. Ззаді якоїсь синьої. Ззаді якогось синього круга. Я не бачу такого круга, але надіюсь, що знайдеться. Так, ці ці дрони вроді би не патрульні, їх можна легко пройти. Бої. Це що? Ой, блін, починається. Я навіть забув про них. Це щось нове. Їх вроді би спамером хіба що можна валити. А я забув навіть, а що вони роблять взагалі ці? Стріляє чимось. Понятно. Йо-моє. Херовато, херовато. Ну нічого, я буду пробувати зараз якось це все вирулити. А він здохне чи ні, тікай. Нормально все. Давай. А. Коротше, це спамерська штука. Далі він говорить якийсь блекскрін. Ну що він говорить? Все, так просто. Я думав, що щось важке. Бляха-муха. Тут уже можна ракетку. Ні, треба в того. А, а вони щит. А ні, можна. Все буде нормально. Зараз раз, два і нема. Супер. Раз. Є. Треба зразу по технік, коротше, фігачити, бо. Не, поки є защита, нема смисла. Ого, ого, все, пиздец. Коротше, зараз я цей етап прохожу і будемо зупинятись. О, чого я не можу на верхніх на... націлитись? Давай. Раз, є. Валим. Зараз відкачаємо спамер і другий раз пульнем. Давай, раз, є. Йо-моє. Треба періодично собі жизнь поповнити. Ні, я це не встигну, поки той живий. Є. Гранатку. Ой, як це довго. Став скорше. Вообще. Супер. Вроді позбулися всіх А ні, ще один є гнида десь, вон він. Спамер, спамер, спамер, відкачався. Супер. Живем! І клюди. Тепер можна щось. О, вже навіть суперспособності появляються. Що, ну в землю б'є кулаком? Да. Нічого собі все? Ні, не може бути. Зараз по-любому ще появиться, бо музика не зупиняється. Тут щось не то. Ага, музика зупинилась, все, значить. Все правильно. Через чити ми не пройдемо, треба йти сюди. А я так і не знайшов там якусь фігню біля синьої штуки, ну не важно. Тепер робот прибирає. Шукаємо зразу, от робот прибирає, от. Є. Що це? Фокус. Я думаю, навіть якби збирати кожен фокус, всі підсказки знайти, то все одно одного разу не вистачить, щоб пройти, ну, щоб все зібрати. Треба пройти два рази хоча б гру, щоб були всі фокуса, всі приколи. О, тут щось є. Комната для допросів. Правильно все. Що цей пацієнт уже все? В неадекваті? Значить це не та кімната, нам треба іншу. А, тут їх порук. А нам яку саме? А тут немає е, якихось типа активних цілей, ні. Дневник, статус. Активная цель. Є, я ще й так угадав з назвою. Похіть воспоминання Вогана найти мадам. Добре, а... ОПП очки процедурної пам'яті. От де це перекладається. Що це означає? Новий порог. Скаржуки. Садпласт. Ну, коротше, активна цель не пишеться, яка саме кімната має бути. По щоту, по номеру. Ну тут нема ніфіга. А ні, ну, щось є. Using your gifts for petty theft. О, це цей як його. Big, biggest fan. Мадам зараз, походу, його вб'є. Little shrew, I'm going to teach you the real power of memory games. Курва страшна. Віді, що ніхто не ківає, та й тотке зле. Овне і така коронська. Королевський син-син ззаду. And when I've finished with you, you'll think you've always adored me. No, never! Silence! In time, you will willingly give your life for me. Щось я нічого не доганяю, що вона з нього хоче. Та розбийте то вікно. А, воно ж типа броньоване. По класіці. І що, як туди попасти? It's now or never, sis. Snatch the access to the prison servers. In your own way. If you're good, we might get along. Є. Ми похитили воспоминания мадам. My god, Edge. That was bad request. They've got him. Don't get distracted. А, ми You'll be його freed звільнимо, with це all ще the rest. нормально. Follow Madame's remembrance to the memory servers. Так, я щось не бачу сохранений. О, є сохранення. Добре. Всім пока, до наступного разу. Удачі!